哀れな男だ今度こそ永久に休むがいい 何のためによみがえったアスラ妻の敵を討ちたいか娘を取り戻したいか 無駄だ貴様は敗北したその時全ての因果は定まったのだ貴様がうろついてよい世界ではない分かるまい 今の世界の断りなどな貴様は存在するだけで世界の秩序を破壊するもうを乱す羽だ 届くはずはないこと 避ける価値は のだ何も変わってはおらぬ信念なき者に何がつかめるかそんなことか 我らによってこの世界は救われるのだお前にできることなどないミスラ様は巫女として世界救済のためにその身を捧げているのだむしろ誇りに思うがいい今何と言った苦しむミスラを誇りに思うだとああ何度でも言おう お前の娘ミスラ様は世界を救うために大義に準じておられる神様のつもりだ神様だ たくない面だ凄まじい怒りだなだがそれすらも大義の前では 二度とよみがえるそこで我らの救済を見届けるがいい。

夜叉の無慈悲な一撃によって両断されたアスラアスラの意識は再び狭間の世界へだがその怒りは消えることはない胸の中の炎に突き動かされるようにただ光